Mambo vipi mwana Swix Sport, tunakutana tena katika muda mwingine na wakati mwingine kutokea hapa Swix Online. Kwa kitu cha msingi ni kubonyeza neno subscribe. Kwa wewe ambaye hujabonyeza neno subscribe, leo tunaenda kutazama goli tano za MK14. Naposemea kwamba MK14, nadhani kwamba wote tunamjua hapa, namzungumzia Medie kagele kutokea katika timu kubwa tu barani Afrika. Hapa naizungumzia Simba Sport Club, eh, Simba FC Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia usisahau TikTok tunapatikana kama Swix Online, pia usisahau Instagram tunapatikana kwa jina hilo hilo Swix Online. Tambua kwamba usisahau kubonyeza neno subscribe katika chaneli yetu hii ya Swix Online, kama mwanzo wa video hii hadi mwisho, ili uweze kuzitazama goli tano za Medie Kagere kutokea hapa Swix Online. Bila kupoteza muda zaidi, tunaanza nafasi ya tano mpaka nafasi ya kwanza. E, nafasi ya tano hii hapa. Mechi ilichezwa siku ya Alhamisi, ilikopo ni tarehe tatu mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Medie Kagere aliwafanya nini humo? E, mtazama goli hilo, nafasi ya tano hii hapo, afu nitarudi tuje tulichambue vizuri. Hii ni Swix Online. No. E, tambua pale unapoambiwa kwamba MK14 au pale unapolitaja jina MK14 akipewa penati huwa akosei, hajawahi kuangusha katika penati. Huyo ni MK14. Ilikopo ni dakika ya 68 alipatia Simba Sport Club goli la kwanza, goli la penati hiyo. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Simba na Tanzania Prison. Mechi hiyo iliisha kwa mabao moja kwa sifuri, wakati huo Simba wakibuka washindi mechi hiyo kwa, kwa goli moja moja. Wakati huo wapinzani wao Tanzania Prison walibuka kwa bao sifuri. E, ndo goli ambao uliotushika nafasi ya tano, goli la penati kutokea kwa Medie Kagere. Tambua kwamba hizi goli hizi ni za Medie Kagere alizofunga akiwa katika timu yake kubwa tu ya Simba sport Club. Ndo nafasi ya tano hiyo tumetazama, bado tunaenda nafasi ya nne. Nafasi ya nne hii hapa, mechi ilichezwa Ijumaa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021 moja. Medie Kagere alifanya nini au alifunga goli gani? Nafasi ya nne hapo. ilipigwa kona dakika ya kumi na saba ebanawe akaipatia gele Simba Sport Club goli la kwanza. E, mechi hiyo likopo ni kati ya shuti pamoja na Simba FC. Mechi hiyo iliisha kwa mabao moja kwa tatu. Wakati huo Simba Sport wakibuka ushindi kwa mechi hiyo kwa mabao matatu, wakati huo wapinzani wao shuti wakibuka kwa bao moja. E, nadhani hapo unajua kwamba ni nani aliyeibuka mshindi mechi hiyo. Basi bila kupoteza muda tunaenda nafasi ya tatu. Tambua kwamba goli hili tunaoenda kulitazama la nafasi ya tatu ni goli la kagele Kagere aliyofunga katika mechi hiyo hiyo alivyoshuti pamoja na Simba. Mtazama nafasi ya tatu hii hapo. Mechi hiyo ilichezwa siku hiyo hiyo ya Ijumaa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021. Mtazama goli hilo leo tushika nafasi ya tatu, alafu nitarudi tuje tulichambue. Tambua kwamba nafasi ya nne na nafasi ya tatu mechi hiyo ni moja. ebanawe eh, we, alipiga mkoma Kibu Dennis, alafu kipa akaitema. Medie Kagere alikuwa kwa pembeni akafanya kuimalizia. ebanawe eh, we, nani kama Medie Kagere? nauliza tena, nani kama Medie Kagere? Usiache kukomenti mshikaji, usiache kukomenti. Nataka nione komenti zenu, useme kwamba nani kama Medie Kagere. Nafasi ya tatu hiyo bana. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021. Ilikuwapo ni dakika ya 36, goli la pili alipatia Simba Sport Club Medie Kagere. E, mechi hiyo iliisha kwa mabao moja kwa tatu, wakati huo Simba Sport Club akiongozwa kwa mabao matatu tatu wakati huo wapinzani wao Lovushoti wakiibuka kwa bao moja. E, tumetazama nafasi ya tano mpaka nafasi ya tatu. Nadhani kwamba umesha tulia hapo, unawaza kwamba ukomenti nini? Nahitaji nione komenti yako. No, no, no, no. Basi bila kupoteza muda tunaenda nafasi ya pili. Mechi hii ilichezwa siku ya Jumatano tarehe tatu mwezi wa 11 mwaka elfu mbili na ishirini na moja. E, nafasi ya pili hapo, usiache kukomenti. majibu kwa Mohamed Hussein. Simba Junior wako wengi ndani, Simba Ebana eh we, emfanya kuirudia hiyo, sijaiona vizuri. Emfanya kuirudia, hicho ni kichwa ama ni nini eh? Emfanya kuiludia Ebana eh we, hicho ni kichwa, hicho ni kichwa. Medie Kagere ni kichwa, sema tena kichwa. Emba naye mcomment kwa kuandika neno kichwa. Ilikopo ni dakika ya tisini na tano, dakika za nyongeza hizo bana. Medie kagela akaipatia Simba Sport Club goli la kwanza. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Simba na Namungo FC. Mechi hiyo ilisha kwa mabao moja kwa sifuri huyo ni Medie Kagere, ni goli la kichwa. Sema tena kichwa. E bana, yetambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia TikTok unatupata kama Swix Online, pia usisahau Instagram unatupata kwa jina hilo hilo Swix Online. Pia usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini. Hizo ni goli tano za Medie Kagere. Bila kupoteza muda, tunaenda kumalizia goli la kwanza. Je, umebonyeza neno subscribe ama bado? Ni rahisi tu, bonyeza neno subscribe subscribe ulioandikwa na maandishi mekundu hapo chini, na pia unabonyeza kialama cha kengele kitakachotokea mbele yako. Eh Ebana we, hicho ni kichwa. Em, comment neno kichwa. <laughs> eh Ebana, nafasi ya kwanza hii hapa. Mechi hii ilichezwa siku ya Ijumaa, ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2021. Medie Kagere tunaenda kumwaga. Nafasi ya kwanza hii hapo, kula kichwa imemkuta Chris Cope huyo ndo MK14 Medie Kagele. Eba nawe hilo ni goli ama ni nini? niandikia hapo katika comment ni goli ama ni nini? E eh, banae, eh, tunamalizia tumeshafunga goli tano za medie Kagere. niandikia hapo katika comment kwamba nikuandalie goli gani tena tano za mchezaji gani nikuletee hapo. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia Instagram unatupata kama Swix Online. E eh, banae, mimi nikuage ama nikuageje? Niambie nikuage kibongo ama nikuage kizungu? E <laughs> bwana, eh, mimi niseme tu shoutout kwanza kwa wewe ambaye uliokupa mwanzo wa video hii mpaka mwisho kwa kunipa sapoti. Bonyeza neno subscribe kwa kunipa sapoti, komenti. Majina yangu naitwa Zousalifa kutokea Swix Online. Bye bye, tukutane tena muda mwingine na wakati kama huu huu, so muda mrefu kuna video inakuja tena ya magoli, kokaa nasi.